Et donc Arthur, là, t'escalades euh, pour euh, trouver des abeilles, c'est ça Regarde, une tout près de toi, là. Regarde. <laughs> Mais non, elle est pas méchante, c'est une je te dis. Regarde, on voit là qu'elle est en train de rechercher son trou d'entrée. Je sais pas si on la voit, oui, on va voir. n'aime pas de, lumière. Hop, on la voit qui s'est posée, là. comme on est en fin de journée, forcément, il faut un petit peu de lumière pour voir quelque chose. Hein. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Et donc toutes ces antophores butinent abondamment le, lamier blanc. On voit ici. Et donc en journée, on a beaucoup de mâles qui patrouillent entre les fleurs pour euh, euh, pour défendre leur territoire, peut-être pour trouver des femelles, je ne sais pas très bien, mais ils patrouillent vraiment euh, sans, presque sans se poser. Et ici, en fin de journée, on voit des femelles qui butinent, comme cette femelle-là qui butine. Tu dis à qui en fait <laughs> Mais je dis euh, pour le film. Hop. Donc les antaphores ressemblent à des bourdons. On dirait des petits bourdons en fait. Moi je pensais que c'était des bourdons. Ah, Arthur est d'accord, ça ressemble à des petits bourdons. Et donc ces antophores sont en train de garnir des petites logettes avec, un, avec du nectar et du pollen pour nourrir leurs larves. Elles vont pondre des œufs et pouvoir ainsi se reproduire. Ah. Et donc ici on voit une petite logette, éclaire bien le, une petite logette avec un mâle d'antophore, Alors euh, pourquoi je dis que c'est un mâle Parce que il a la face qui est claire, comme presque tous les mâles d'abeilles. Et là on ne voit plus bien parce que euh, c'est un petit peu trop bas la lumière. Ah voilà, comme ça. Voilà, et donc là le mâle, d'antophore va passer la nuit dans sa logette. Et je ne sais pas si la femelle est derrière ou non. C'est une bonne question. Et moi j'ai hein déjà peur. Et Arthur a peur, pourquoi est-ce que tu aurais peur Je te dis qu'ils pique pas. Les, mâles d'abeilles ne piquent pas. Aucun mâle d'abeille ne pique parce que les mâles ont, à la place d'un aiguillon, ils ont leur appareil reproducteur, leur génitalia. Et donc les mâles de, fourmis, de guêpes, d'abeilles, aucun n'est capable de piquer. Il n'y a que les femelles et les ouvrières. Arthur, montre un petit peu avec ton doigt la petite abeille là. Allez, donc là... on va pas sortir, elle est, cachée pour la nuit. Et donc c'est une antophore Anthophora plumipes, qui est une abeille solitaire et qui aime nicher dans les anfractuosités ben, des roches, mais ici en l'occurrence d'un mur en béton. il y a plein d'antophores ici. Et on a trouvé près des antophores, sur ce terrain, des Melecta albifrons, qui sont des parasites des antophores.